YouTube channel. For today's video guys, magbo magbubike, magbubike kami at sila yung mga kasama ko. Ayan. So, today is Sunday. Hapon na kami magbo-bike. Hala, walang bike! What happened? Hala! Dadalawa bago kaming kasama. Pati yung... Bakit wala ngayon man? Ayun. Ayun, nakaano naman yun eh. Pwede yan, pero nakaano. Hindi siya nakaaganto. Ano, hindi pwede? Oh, oh, ikaw na lang. Tignan natin doon sa may tulay. Doon sa may tulay ha. Punta doon sa ano, company. Ah, marami kasi ano gumagala ngayon. Yan, sa may ano. Dito kami sa park. Tama na! Patay tayo dyan! So guys, pupunta kami sa kabilang bike and kung meron pa. Alam mo Mamaya na lang, mamaya na lang. Tapos siya, wala oh, Mahuli ako. Nakalala mo mama. Oo. Bakit kalala mo ka? ko. Wala, naalala lang, hindi mo pala nabayaran ko. Kasi nagbigla ako ng yoyo. Bayaran mo na lang mamaya. Pwede naman yan. Tubig lang yan. <laughs> Hala. Hala, naglalakad ako biglang pumasok sa isip ko something. Meron kaya? Asan na si Alexis? Ayan na, wala na yung ano. Marami dito pala eh. Hoy, i-check nyo yung gulong. Baka may flats. Ako minsan eh, ata-ata. Okay. Hindi yan. Ay, yung nakabaliktad. Kala ko. Magano na tayo. Iswap lang. Saan ang ating card? Ah, magsasabi ako pa lang yung ano, no? Ayan, isusop lang natin. Pag nakabaliktad. Okay. Ah, oh, ganun, pag nakabaliktad. Kala ko yung isang kinukuha. ano mo nga. Sa Hindi, eh, oo nga. Pag, pag Sakayan mo, sakayan mo manang, sakayan mo nga. Pag nila, ibig sabihin. Hindi. Hindi. Hindi gamitin. Hindi naman flat. Eh, binalik lang ng mga ano eh. Hindi. Ayun na, mga Ina-adjust kasi na, ina-adjust nila yung upuan. Oo, Ina-adjust nga. Kasi yung iba. ang eh, para malaman mo kung sira o ano. Ay, balik natin. Akala kayo. Di ba, balik na diba, nga. Ibalik. Ako gusto ko yung mal malaki. Ah, <laughs> hindi ko na maano. Maano naman to masyado? Mataas? I-adjust natin. Ayan. Ah. Wala itong yuyo. Da, pornada. Ito kabila. Ito. Oh. Kay na, huwag nang mag, ano. Eh, eh, eto yata yung ah, ano kanina. Okay naman sa, eh, ano mo nga, I-try mo nga. Basta okay. Oo, oh, okay. Hindi Sige naman, plat dito nga. Oh, okay siya. Huwag na ano yan, eh, manang ikaw. Okay na, guys. Matutuloy na. Itago mo, baka maitak ulit sa iba yan. Kaya nga. Bakit na? May bag ako. Oo, oh, sige, sige. Oh, let's go na. Pidalan niya. Guys, nagbabike na kami. <laughs> Exciting si Alexis! Hi! Ang daming nagbabike dito. Oops, aso. Wala kaming pangbayad sa'yo. <laughs> Wala kaming pambayad. Hang, enjoy mag-drive. Mag-drive ng bike. So guys, ang ganda dito. Thank you. Grabe. Ay! Parang bata, guys. Manang <laughs> maganda talaga kapag ganito, na. Ano? Mag-bike. Mas maganda pa kaysa umaga. Hindi ka iitim dito. <laughs> Maliwanag pa. sexy.